les explications de ce tour de magie, alors vous aurez besoin d'une carte et de vos mains. Euh, vous prenez euh, la carte en main et vous la tenez euh, de la main gauche pour les droitiers et de la main droite pour les gauchers. Vous donnez deux pichenettes de la main droite pour habituer le son au spectateur. Vous prenez la carte comme ça, de l'index ici et le majeur de l'autre côté un peu plus en haut pour ceux qui sont plus petits, c'est-à-dire moins vers 10 pour les adultes, ici. Vous donnez une autre pichenette et en même temps, vous dégagez la carte. Ça donne ça. Hop, vous prenez en position du tenkai. Alors, vous repliez. Et hop, avec le pouce vous tenez une légère pression. Comme ça, c'est grâce à la paume de votre main et au pouce que ça tient. Alors, devant le spectateur, ça donne rien. Et hop, en allant vite, c'est vraiment très... Alors pour la faire disparaître, les gens en fait ils vont croire que tu l'as fait éjecter et qu'elle est partie. En fait pas du tout, elle est toujours là. Pourquoi ils vont croire ça Parce que on a entendu le son quand c'est parti. Et en fait, vous avez juste à faire ça pour la dégager. Hop, hop. Mais en fait, quand vous êtes à la limite de la table, le spectateur, il voit rien. Vous mettez votre main à la limite de la table et vous faites comme s'il n'y avait plus rien. Et en faisant ça, vous lâchez la carte et le spectateur ne verra pas parce que vous êtes... Vous, il voit pas ce qui est en dessous de votre main parce que parce qu'il y a la table. Ok Et voilà. Alors, on fait un petit récap. On a la carte, on la tient de la main gauche pour les droitiers et de la main droite pour les gauchers. Et on fait deux pichenettes de la main droite. On prend avec l'index et le majeur la carte à droite. Et on fait une pichenette et en même temps de faire la pichenette, vous revenez avec la carte. Vous prenez en position du Tenkai. D'accord Alors ça. Pichenette on replie les doigts, on tient avec le pouce, on se met au bord de la table pour que le spectateur ne voit pas. Vous faites ça, vous lâchez la carte, et, vous, et en faisant ça, vous tournez en même temps, et hop, ça, là, main droite, il fait ça, main gauche, voilà. Vous avez juste besoin d'une carte. Alors, on remonte en allant plus vite. Voilà. Alors, j'ai montré un peu